滚！有人。 <laughs> 你还有吗？有人。

One, two, three, go. 化作小星星，海洋里放光明，闪不闪烁都是你今天给我的消息。可爱的猫咪有一点淘气，毛茸茸的小朋友，你是否有？ 뮤직비디오 ABC 호현영 응? 예? 응? 예? 열 Oh, no, no, no, no. hmm? mấy tội <laughs> Ừ. Ừ. Ừ. Mm-hmm.